Добрый вечер, ребята! Сегодня я прочитаю сказку на литовском языке про девушку Милдути и ее корову. Слушаем. Gyveno senelis ir senelė ir turėjo dukterį Mildutę. Senelė numirė ir paliko Mildutį savo karvytę. Senelis netrukus vedė antrą kartą ir paėmė pačią laumę raganą toj atsivedė su savim trys dukterys. Vyresnioji buvo viena akim, antroji trimis ir jauniausia keturiomis akimis. Laumė labai netikėta savo podukros mildutis ir vis varydavo ją laukant galvijų ganyti. Vieną dieną, genant mildutėj galvijus, pamotė jai įdavė pundelį lynų ir prisakė, kad lik vakaro ganydama jos suvertų ir audėklą išaustų. Išgynė mildutį laukan ir verkė. Tik ėmė ir prakalbėjo jos karvytė. Neverk, mildutė, paimk lynus, įkišk pro vieną mano ausį, papusk ir viskas bus padaryta įkišo mildutelynus pro vieną karvytės ausį, papūtė ir išlindo pro kitą ausį, viskas suverpta ir suausta. Vakare pagrinė meldutė galvijus namo ir pamišė visą rėtimą gražios ir plonos drobės. Kita diena įdavė laumė mildutėj du pundelius lynų prisakė juos suverpti ir suausti ir kartu išleidė laukan savo vienakę dukterį pažiūrėti, kaip mildutė suverps tiek daug lynų ir priaus tiek drobės. Paganius truputį mildutė sako laumės dukteriai, duok aš tau paieškosiu galvą. Beieškodama mildutė gėda užmiega, miega vieną akelę. Ėmė ir užmygo laumės duktė. Tada mildutė greit paėmė lynus, įkišo pro vieną karvytės ausį ir papūtė. Kai laumės duktė nubudo, viskas mildutės buvo jau suverpta ir suausta. Vakare Pagrynus galvijus namo, laumė išlūpo savo dukterį, kad nematė, kaip mildutė verpė ir audė. Trečia diena laumė išleidė su mildutė ganyti savo triakė dukterį. Paganius truputį mildutį ir jai sako, daug aš tau galvą paaiškausiu. Beieškodama mildutė ėmė gėduoti, užmiega, miega vieną akelę. Viena akis merkėsi, merkėsi ir užmygo. Mildutė vėl dainuoja, užmiega, miega antrą akelę. Užmygo į antrą akis, o mildutė dainuoja toliau. Užmiega, miega trečią akelę. Kai užmyga ir trečia akis, mildutė paėmė lynus, įkišo pro vieną karvytės ausį, papūtė ir išėjo pro kitą ausį, viskas suverta ir suausta. Nubus laumės duktė rado visą rėtymą audėklo, o vakare, pagrinus galvijus namo, gavo lūptį nuo močios, kad neišsaugojo. Rytojus dieną Laumė išsiuntė saugoti savo dukterį su keturiomis akimis. Mildutė ir jai ėmė galvą ieškoti, iš uždainavo. Užmiega miega vieną akelę. Užmygo vieną akis, paskui kitą ir trečią. Tik užmiršų mildutė pasakyti, kad užmirštų ketvirtą akis. Kai nuėjo meldutė prie karvytės, įkyšo lynus pro vieną ausį ir papūtė, išlindo pro kitą ausį rėtimas audieklu. Laumės duktė, nemėgodama vieną akim, viską matė ir pagrinus galvijus namo pasakė močiui. Užsipolė laumė ragą na senelį, senelį, kad papjautų mildutė skarvytė. Išgirdus, kad jos karvytė ketina pjauti. Mildutė nuėjo į tvartą ir apsikabinus ją ėmė verkti. Karvytė jai sako, neverk mildutė, pjau mane, tegu savo pjauna, tau reiks mano žarnas daryti. Bedarydama žamas, žarnas, žarnas rasi juose aukso obolėlį ir aukso žiedą. Ta obolį ir tą žiedą įkask tėvo daržė į žemę. Mildutė žamas darydama rado obolėlį ir žiedą. Įkasi daržė į žemę kitą dieną, vietoj obulių išdygo obelis su aukso oboliais o vietoj žiedo atsirado aukso šulinis su žalių vynų. Niekas negalėdama pasiraškyti nuo tos obels obolių. Kai tik prieidavo artim, tuoj šakos su obeliais kildavo aukštin. Taip pat ir vyno. Iš šulinio niekas negalėdavo pasismesti. Kai tik įkiždavo kibirą, vynas to jau slumdavo gilin. Tik tai viena meldutė galėdavo pasiraškyti obuliu ir pasisemti iš šulinio vyno. Užtat laimė dar labiau jos nekentė ir nuo pat ankstumos varydavo ją laukant galvių ganyti. Vieną kartą Važiavo pro šalį karalius ir pamatė mildutę ganant galvijus. Labai karaliau jį patiko, nes buvo labai graži. Po kelių dienų atvažiavo tas karalius mildutėj pirštis. Senelė nebuvo name, o laumė pavožė mildutį po kubilių ir paslėpė kamaroj. Karalius toj klausė, kur jo gražioji duktė. Jis atvažiavęs jai pirštis. Laumė greitoje aptaisė savo vyresniają dukterį ir pakišo karaliui, bet šis jos neprieėmė, sakydamas, kad ne ta. Aptaisė antrą, bet ir tą karalius išpykė. O kai įvedė laumę trečiąją dukterį, su keturiomis akomis, net nusigando karalius, tokia baisi buvo. Supykis Tatlaumės pasakė, kad jeigu nerodys gražiosios dukters, tai nukirsis jai galvą. Nebėra kas laumėjai daryti, išėjo į kamarą visą perpykusi, atvožė kubylą ir suriko pas gebėlę papečkėlę, lišk iš po kubilio. Ir tyčia įvedė pas karalių mildutę, visą apibly, apiplyšusią ir nepraustą. Bet kai tik pamatė ją karalius, to jau pasakė, šitą man patinka ir noriu ją paimti už karalienę. Užsakė karalius suvėjams kad pasiūtų rūbus kuo gražiausius ir naujus kurpės. Paskui viską atsiunti meldutei ir liepė, kad apsitaisius lauktų jo atvažiuojant. Bet laumė vėl pavožė meldutę kamarui po kubilių, o jos rūbais apvyko vyresnėje dukterė ir naujomis kumpelės apavėjai kojas. Bet kojos buvo per didelis, tai laumė kirvių ją aptašė, o paskui vargais negalais įkišo į kurpės ir lauką karaliaus. Atvažiavo karalius, įsodino jaunąją karietoje ir važiuoja į jungtuvės. Važiuojant per gyrę, nusileido į medį gegužę ir užkukavo. Kuku, ponas karalius, kuku, ką tu čia veži? Kuku, ne savo mergelę, kuku, laumė ragana, kuku, pasižiūrėk tik, kuku, pilna kareta, kuku, jodų kraujelio. Sustojęs karalius Pasižiūrėjo ir rado pilną karietą kraujo. Karietoje sėdėjo ne meldutė, bet laumės raganos duktė. Liepė išmesti ją laukan, sugrįžo atgalius ir užkūrė laumę, kad atvestų meldutę. Laumė greit aptaisė antrąją dukterį ir išleido. Bevažiuojant per gyrę, Vėl gegužė užkukavo. Kuku, ponas karalius, kuku, ką tu čia veži? Kuku, ne savo mergelę, kuku, laumė ragana, kuku, pasižiūrėk tik, kuku, pilna karieta, kuku, jaudų kraujelio. Karalius liepė išmesti iš karietos ir tą laumės dukterį, vėl sugrįžo atgalios ir reikalauja duoti jam mildutę. Aptaisė laumė trečiaja dukterė, iš išleido, bet kai važiavo per gyrę, užkukavo vėl gegužę ir sugražino karalių. Užpyko karalius ir sakė, nukirsės laumiai galvą kad nedodusinti gražiosios dukters. Nebėra ką laumė daryti. Atvožius kubylą, suriko ir meldutis. Paskėbelė, papečkelė, lysk iš po kubilių. Aptaisė meldutė karalius ir išvažiavo į jungtuvis. Kai važiavo veiškeliu, tai aukso obelys ir vyno šulinys paskui mildutė sekė o kai važiavo per girią tai gegužis kukavo kuku ponas karalius kuku tai dabar veži kuku tai savo mergelę po vestuvių karalius su mildutė ilgai ir gražiai gyveno